pada asalnya ni adalah tempat uh, printing saya dulu saya buat business printing sebab tu anda boleh tengok dekat sini ada t-shirt uh, ada blok-blok seat screen ada expose light dan juga ada sedikit baju kat situ Ada kat sini ada nampak dekat cermin tu eh eh ah, sini ah, ni cermin ni dekat sini ada stiker-stiker yang saya print dulu salah satu contoh lah banyak lagi sebenarnya tapi ha, kat sini lah saya buat dulu kecil-kecilan je tengok kipas pun dah berhabuk memang tempat ni dah berantakan <laughs> sebab dah lama sangat tinggal uh, dan so saya fikir saya nak buatkan tempat ni sebagai satu studio uh, studio youtube yang mana saya boleh fokus saya letak barang-barang repair dekat sini dan yalah lebih fokuslah dalam untuk buat video kat sini so tak terganggu dia tak diganggu oleh anak-anak lah nanti harapnya so jadi kita bersihkan dulu jom Okey baik saya dah bersihkan setiap mana yang mampu dan banyak lagi yang tak kemas nah, macam ni ada blok-blok ni uh, ada, ada yang saya akan buang dan ada juga yang saya akan jual tapi saya rasa saya akan bagi je kot dekat kawan-kawan kita macam ni saya tak guna lagi so agak membazir kalau tak tak digunakan so saya akan bagi dekat kawan um, ya dan nanti next project saya akan cuba untuk Uh, buang almari ni rak ni uh, sebab dia kalau ikutkan rak ni ada pangku kat sini so ya yeah, harapnya boleh uh, hancur tengok ni banyak lagi banyak lagi nak dibersihkan uh, ni mannequin tough kan uh, kat luar tu banyak lagi tu ada mesin expose machine so ya uh, next video mungkin akan saya kemaskan dan akan basuh lah lepas next video akan apa ni buang rak ni dan akan kemaskan bilik ni so jumpa dalam video seterusnya bye bye